Bibili tayo ngayon. Hello, guys! Ano Ay, naman kayo. Kasi rin sa YouTube. Gagawa kami ng ice candy! mauna kayo, mauna kayo. Hello, guys! Ano kung bibili? Ano, ano unang bibili? Masarap Eh, magpakita ka naman sa vlog. Kung gusto mo, ano-ano siya ah. Content mo ito. Content. Content. Content. Content. Content. Content. Content. Content. Content. Content ko Preyo. Hala, si Preyo ng face mask. Ang face mask. Uy, tara dito. Kumakain ako eh. Ay, dito pala bibili. Tara na, tara na daw may sukli pa. Magkano ano yan? Hindi ko alam. 33. Hmm? Akala ko mga asukal na lang. Tapos yung plastic. Na. Hmm. Sige, huwag na tayo bili asukal. Sige, wag na. Huwag na tayo bili asukal. Ano? Ay, anak ko. Ang buto Nako. Biscuit. Tatlo. Tatlo. Ayan, kasi kayo tanga-tanga kayo. <laughs> Binili nyo. Tanga-tanga kayo. Kasi nagmamadali. Madali kasi sabi ko asukal na lang, di ba? Susunod kasi agad-agad kuha. Dapat yung ano na nakandit ko maliit Balik na lang. Huwag na okay na yan. Pabayaan nyo na lang. Mapagalitan pa tayo. Ano malapot rin eh. Ito na lang ba? Yak. Chocolate. Chocolate dapat eh. Ito oh. Ito na lang, ito na lang. Ito chocolate. Mahal yan. Gusto niyo mga mahal eh. Ito na lang nga, ito na lang. Para ano pa? Wala, walang bukas oh. Magkano Gusto niyo na lang. Tatlo. Tatlo. Kuha kayo. Magkano yan? 18. Yuck. sobra pa nga eh. Grabe kayo. Tangis, may bibilin pa yung plastic. Baliw. Iban, lang pula. Ibalik niyo na lang Uy, kumuha kayo tatlo nito. Ibalik niyo na lang yan. Balik na nga lang. Kasi kayong oblocks oh, na lang. Balik niya na lang. Tatlo lang. Uy, hindi mo pa naiista. Kaya, tara na. Bye, yun na. Tara na. Ayan, kasukal na sabihin nyo kasi kayo eh. Kasukal na lang na one fourth sabihin ko doon sa kuya. Oh, one fourth. One fourth kasi mas mura. Mas mura. 8, 7, 2, Uy, wait na. Mapapahiya tayo sa vlog natin, parang tanga. One second. Saan nyo naman? One second. dapat sa mukha mo yan. May content naman ng type pa ba? Ah. Ha? Ng type pa ba? Ano? Gusto nakapak. Oo, nakapak na Ay, oo, ibalik. Kasi na. Kasi naman kayo, excited kayo. Bili-bili kayo. Uy, ibalik. Yan, tatak. Yan, tatak. Tanong niyo si kuya, wala kayo dyan. Sabihin niyo, papalit na lang. Oo, oh, yan na lang. Ayan na nga lang. Wala na. Huwag na dyan. Huwag na dyan. Alay kasi, hindi ko sila kamukha. Doon naman eh. ito. Ay, maganda to oh, ang goya. 300 pine. Lang! Yung goya kayo pinapalaman ko lang yan. Kinakahinap-sak ko lang yan. Oh. Pati na Oh, yan. Sarap. Di Binigyan kasi ako ng tita. Hello. Kamu Ito? Bami pa oh. Very good. Anong anong daw. Magkano? Sa 20 plus ata niya. Uy, bitawan mo na. Sa pa para sa LG na na, yung ibigay mo doon. May sukli pa ako. Ako Anong ka pa pala? Hala. Ako tapos na ako magsukli. Ay, eh. aabot yan ah. Oo. Yan o, nine. Lang. Balik mo yung piso. Wait eh, lang. Ibigyan mo ano? sa kanya yung ten. Bibili tayo ng isang ganon, contest. Ano, oh, ala, kulang na kulang na pera na. Magkano ba eh. yun? Six lang. Siya baka ma matapon niya yan. <laughs> Ay, makabulag. Ay, makabulag. Basa daw. Kaya stick pa kulang. Kaya sa islong mo. Dapat pinag-isipan nyo muna, tinignan-tingnan nyo muna. Kasi kayo bili-bili kayo agad eh. Marunong ka, ano, tinadik. Nadin, narimonyo ka. Magkano kulang? Ay, saan, saan ba? Dito? Uy, bumili na kayo dyan. Sabi mo, ikaw magsabi. Asan pabili? Kung kami <laughs> bumili. Demonya! Ay, kulang na kulang na tayo. Demonya! Kulang pa lang six. Sige mo daw na demonyo sabi ni ano. Parang mga magkano? Yung plastic ba na kayo? Wala tayong plastic. Uy, gumo na. Bakit ba ba bumili na kayo mm. ganyan? Gumo na pala. Bakit kulang? Plastic to. Plastic, wag na kayo mag-plastic. Saan may lalagay yung ice mo? Yung kasi Ito sa parang ano kasi- lalagyan na. Ito na plate kasi. Dapat dalawa lang eh. ano pa ganyan, ang ganyan. Tapos kukulangin, walang lasa. Gusto nyo? Wala ano. Dapat kalahati ng ano eh. Ano, kulang tayo magkano? 11? Na naman? Ay naku kasi papaano ano ka dyan eh. Ang dami nyo naman kanod. Na demonyo. yes. <laughs> Nagpa-vlog kami dahil. Hala ka dyan. So yan guys, gagawa na sila. Daming natapos. Diyan kayo, Piyan. tayo. Diyan tayo, kayo. Ano, ano, ano. yung tayo. Piyan. Uy, LJ, tumulong ka. Ay, Freya, yung asukal. Yung asukal. Asukan. Ano, Walang durog pa. Condense. Lagyan na natin guys. Mamaya na, wait lang. Wala pa Mamaya pa, mamaya pa. yun. Isat ko pa eh. Pag di na... Dahil sila lagi na natin. Uy, guys. si ano? RJ, maglagay ka mamaya. Dito may lagay ice candy. Lagi ka na lang ah. gabi naliligo, makikita ko pag mukha. Naliligo na ako. Ha? Ah, okay, mamaya na Oh, ah, ito na guys. So, lalagyan na natin ang Ako na. Kasi parang may intera sa atin. Hindi, thanks. Walang nga-access. Uy, huwag niyo muna lahat. Uy, huwag mo lahat. Okay, okay, okay, mamaya mo sobra. Matami ka na. Mamaya ulit, ha? Yan. Pudutay ako. Mamaya ako na. Huwag niyo papakin, kadiri. May laway na yan. Mamaya na din ako na Let's party. Okay na yan? Matamis ka tumatado. Ice candy. Kapi. Lalagyan natin ang asukal. Ang kunti ng asukal. Okay na yan, may konti. Pwede dagdagan mo na konti. Ang dami na nga yung sinuntok ko eh. Okay na yan, okay na yan. Sige. Oo, ang dami na nga yun, di ba? Eh, okay na, ang dami na, matamis na. Sige, lagyan mo. Iubusin nyo na. Iubusin nyo na. Ang bantot. Huwag Tama lang pala, dat di niya inubos yung condense kasi may isa pa palang flavor. Ala! Mhm. Sige, okay na lang. Matamis naman yan, haluan na lang ng asukal. Kaya nga, okay na yan. Okay na yan. Te, te, te, te. Basura, basura. Oh, nagambag na ako. Nagambag na ako. Kailangan niyo kasi yung ng itlog. Itlog? Oo, oh, Milo. Mama, my cake to. Hindi yan Milo cake. Bukas pa tayo gabi. Candy yan. Baka makita! Bukas Uy, bawal lumawak, Mark, ha? Ah. Kumuha ka na itlog sa inyo. Dami-dami mo itlog, eh. Oo. Ano kulay? Itlog na. Kahit ano. Itlog lang, tapos Milo. Tapos Bayaran nyo. Nasiro ka. Ano kanina tayo magpaprito? Kasya ba to? Ito ba yung kinasuot nyo? Kasya ba to? Hindi yan, Kasya Tapos may embudo kasi. Uy, ta, dapat nilalagay ito yan. Gusto niyo pumangat lahat ng tubig na. Sarap, masarap ko Maingi to ba kayo? Bundo. Ano mo na yung bundo? Ay, tin, akin na nga, akin na. Lalagyan ko onting tubig. Ay, kasi ang lapot eh. <laughs> Kailangan ang lapot. Hawakan mo, hawakan ano mo. Ano ba yung budo? Yung sila yung dalawa. Wait lang. Wait lang. Nasa isla. Sa ba yung magsasolay niya? Sabihin ko siya, wag na lang daw po. Bilisan nyo, nagbibidyo ako. Uy, ito na, ito na, ito na, ganun. Sabihin nyo, may asukag akong kalakpang sa rin. Wag na lang daw po. Grabe sa rin? Uy, mauna kayo sa vlog. Uy, mauna kayo maglakad. Oh, ganyan. Wala kayo dyan. Nagbab video lang ako. Ah. Taga-video lang ako. Sumama Da, yan. Lagot kayo. Do. kasama si LJ. Madami pa mama yun. Sunod na si Jenny. Kayo, mama yung uuwi, di kayo. Nag-vlog kayo? Oo. Nagalawa nila. May <laughs> hiyak pa si Prey. Isamahan nyo ah. Dito ko pa sinabihan mo ng maliit. Ibilisan nyo. Bumi bumili na kayo ng ice candy. Ano? Plastic. Bukod ka kayong ganyan. Mm-mm. Tapos yung Dito ng ice candy. Bilis ta. Uy, saan ba kayo bibili nun? Saan ba talaga? Ano Saan bibili nung ice candy na ano? Plastic. plastic. Hindi nga natin. Ka ata ah, ah, Eh, dun, naman. dun din kila mga press meron. Ata ah, Oh, Mura lang ba doon? Hindi wala na sila na nabidyohan ko. Magpakita naman kayo. Ano kayo, Ted? Kanina mo eh pera! Yung pera, ano? Ayaw niya ng pera? Akin na. Ay, ayan na siya bigay ng LG. Ano? Bilisan niyo kasi baka mabarang. Barangay agad? Mahulad yung cellphone mo? Bilisan natin. Bilisan natin, bilis! Ano pa? Sabi mo pang ice candy. Oo, ah, ah, sabi mo pang ice candy. Sabi mo pang ice candy. Sabi mo pang ice candy hindi yan. Chewy, ilalagay sa skin, di Plastic po. Plastic ice candy po. Wala daw. Wala daw ito. Wala mama ka lang. Uy, meron daw sampung. Ay, ayun. Sabihin. Sampung. Bayad mo. Magkano? Ay, pera ka ba ba? Ay, may pera. Ano ba yan? Sukli pa yan doon? Mm, doon, doon ang bili tayo ibak na lang? Oo. Oh, kasi di ba para baka magkulang sa talis eh. Ayan na, tara na. Bay, binayaran mo na eh. May sukli pa ba? An- magkano yung ano? Six. Sa, is, Six lang. eight lang. pwede na lang tayo ng mga kits-kits. Yun na lang, kaya mo na. Ito na ang kaya, mas masarap. Uy, ano lalagyan natin doon? Wala. Ako ah, kainin lang natin? Oo. Tara na. Parang gagawa tayo ng ice cream. naman kayo. Para lang ako bali. Ang bali ako sa video. Oh, may chocolate ba? Tanong mo. May chocolate pa po. Wow. Wala na. Ah, sige. Hmm. Eh, di dalawa na ganyan. Oo, parang anong masarap kasi. Tara na. Hindi mo pa inan yung inventarya natin. Nasa, dito na lang kayo. Ay, Ginanig lang kami, ganyan.

sumali. Nakakang baliwa ah. ako. Napanood mo na ba? Ako magsahalo. Meron pang gagawin isang pwede rin tayo gumawa ng, alam mo yung toppings na parang tayo na cupcake? Masarap rin yun. Hindi, parang nga lang yun. Oh. Parang nga lang yun. Oh. Balik tarin mo yung Bakit? Mag-video ka, balik tarin mo. Paano? Ako na. Hindi siya. Takpan, uy, huwag mo takpan yung camera. Yan! Bakit parang puti? Eh, paano yung mga pinatayaan mong iba? Oh? Ang mama babaw. Ano po rin tayo ng mami? Ito po, ginasin yan sa pulis. Kamera ano? Ay, nandiyo ko tignan. Sila po direct sa ganun ako. Alam po, guys, sumpit ko po. Amoy nyo. Ayan po, oh. Patingin nga. <laughs> Tama lang yan. Eh. Lagyan natin tubig. Eh, par dito. Magkano ba yan isa? Sa Tapos sa kuya. Dapat yung eh. chocolate na lang. Dalaga. Hawakan mo nga muna. Kanino naman yung baso? Bakit? Ay, sasalin. Baka may sasalin. Embudo na lang, JD. Wala eh. Wala kang ambag! Kaya! Meron. Uy, kailangan na ano. May budo ba naman kayo ah? Wala kami. Wala rin kami. Sus! Oo nga. Bakit para sa atin? Dali na kasi. Ano si Papa, tingnan mo pag ayun, gagalit, hindi na ako palabasin yun. Hindi ko na ito makuha. Sa amin na yan. <laughs> ba yan? Ibinat ah. ako na kami. Baka lang gamin. Iakit mo. Ito pa, bukas pa. Green, red, yes, green. Yes, green, green. Green. Malicious big dog. Um, Ito lang ang low. LJ. May isa pa kaming flavor eh. Ay, red ribbon. Ala, kinakain ito Kasi eh. kinakain ni Justin eh. Parang tapo. Hindi ko ah. na lang dinala yan. Ano, Ay, kainin mo yan. Chocolate. Chocolate. Yung ganyan din? Hindi, ito naman ano to, butter. Pero butter. Biscuit. Biscuit. Ito biscuit kasi yan. Tapos next naman Milo Ano yung cake. ice candy? Oo, ah, ilalagay namin dyan oh. Hello! Ilang ganyan? Matami yan, tignan mo oh. Ang budo namin. Kahit kalahati lang, ilagay natin. Ha? Kalahati. nyo? Ha? Hindi, kakainin namin, syempre. Kami-kami nila. Mamaya pa tong gabi matatako. Oo. Tapos kakainin. Para namin. pagkatas ng ano Tapos hapunan. kinabukasan, kainin na namin. Ano yan po-post mo sa, eh, sa YouTube? Mm-mm. Ang dami na namin na-post eh. Tatlo na. Mukhang kanta, di na pa. Sa Facebook na. Nasa Facebook. Ay, sige, post ko mamaya. Sa kayo ng Facebook? Bilis ni LJ ah. Hindi, sa akin. Para ipopost ka na sa YouTube mamaya. Maso! ang dami nag-like sa Facebook mo. Mm-mm, di ba? Tapos heart. Ilan? Mga ilan? Ilan na view? Ang dami. Tapos ang dami pa Si Freya kasi sabi, subscribe and like. Tapos ang daming nag- nag-subscribe na po. Sa YouTube. Sino? Ba't umiiyak mo si Dulo? Yung sila, ganyan pa rin mukha niya. Ano ba? Ano ba yung pula? Ha? Ano ba yung Tagal pula? kasi matanggal eh. Ano ba yan? Ano, dipstick. Ginawa mo? Jim, pwede sa'yo na yung baso. Ayaw nga ni mama. Eh. Ito na si mama. Kahit ayun lang yung takip niya, no? Yeah. Hindi ba may takip naman kayo? Ano gagawin ba? Ano gagawin ba? Napahawak na LJ. Yan yung... Hala, may nakapasok na lang, ka. Baso. Baso. Baso. Sino mga kasama dyan? Parang siyang purata. Kami. Kami. Ba din kami. Ano ba't may kulong na isa sa atin? Wala. Tama Hindi lang. Na. Tama lang. Tignan nga. Ano, yun. Kadiri kita yun. Bakit? Kadiri ito. Hindi, hindi siya nakano. Hindi siya nakalang. Nakita ko yung kamay niya. Ah! Napakanan lang. Ganun sa mga apak kamay ni Teya. Hindi ganun siya. Eh. Ba yan? Diyos ko, dahil hindi kita. Okay na yata to. Sige na, go na, go na. Sige, mo. Asan niya? Isa pa! magagawa? Mamaya, isasali namin dito. Huwag kasugasan mo. Ito yung imbudo. Ay, Ay ito dapat na lang gawin natin yung imbudo. Ganun natin sa plastic. Ang tanga. Ang bobo. Hindi, kailan talaga yung imbudo. Pag natapon yan, sayang, mahal, mahal. Oo Yung pang, ay, para sa palamig. Lawa natin. Yung tutuktok na rin plastic. Kaya nga, imbudo nga. May ganun kayo? Pulo. Wala. Chakurado. Chakurado. <laughs> Uy, ay naman, nakakadiri na. Wait lang, ah, try mo. Hala, wag mo dyan lapag. Hala, nilapag. Ay, naku, dan. Ay, lapag. Ang galing dumi niya na eh. Oy, hindi mo kaya. Obis. Oh, may matapon pa yan. Jedi, sa'yo na lang yung buto. Imbutido. Sabi mo, Jedi, kailangan saglit lang. Ano yung buto? Kahit konti. Ma ah, ano nga, lasutan. Para di matapon. Hindi, matatapon niya eh. Matapon yan. Kasi doon eh. Ganun lang naman natin. Ganun lang. Oh, Dito mo halagay na lang. Ganun yun lang. Oh. So, ayan na guys. <laughs> Nakikita ang kamay ni Pia. Sila kami protein ko. Pia, ang dami mong ugat. Ang dami kong ugat. Okay. So, ayan guys. Kita nyo na. Hindi kasi siya lumulusot eh. Yun, lumulusot na ba? Onti lang. Ako naman. Ice candy. Masyadong... Akala mo kayo na matamis ha? Alam niyo kapatid mo kagabi. Opo. Um, okay na. Si. Hawakan mo na ito pala itong. Hawakan mo ito kutsara. So, ano kala niyo guys, hindi yan, ano, lumang istro guys, bago po. Ano ba mo. Meron na, ano hindi po saksin. Kasi minikaling po yan ng Kakabili pa lang po niya ng straw. Wala, hindi na aano. Ah, na ano siya? Ah, ano ayun no? Oh. Para nagbabarang tae. Nagbabara lang siya. Kaso matagal lang. So guys, matatapos. Tama na, lagay, lagay mo muna dyan, Freya. So mamaya na po guys. Kasi parang ano naman si kaya mo muna ano.